イエーイイエーイサムですで今日は、うん、サムの誕生日なのでサプライズランチに行きたいと思います年食っちゃったもっと、はい、怖い怖い怖いじゃあどんなランチでしょうじゃあうんじゃあファローミーねじゃあ行きましょう、お腹空いたから行こうあ行きましょうはいもしかしてさ、はい、ここかしら そうなのここですここでしたおおすごいでしょ嬉しいうんはい入ったことないもん今日も踏ん張って日本語正しいかな <laughs> またまた間違えましたふうはんって踏ん張るの違う奮発してはい奮発して今日も奮発して今日も踏ん張って 違う奮発して、うんはい、サムにおごりたいと思いますイエーイ、はい、たくさんおごってます、うんはい、はい、行きましょう行こう、うん、マジで初めて入るんだけどうんそうワクワクえもうちょっといい服着てくればよかったんじゃね大丈夫 なる一枚ちょ1枚ちょうだいこのポーク中華風でしょ、うこういうレストランで中華風のものがあったらホッとしない 安心しない、うん、するこれねすごく気になるんだよね、うん、スープカレースープカレープラスチキンですね熱い、うん、上品な上品な食器です山の誕生日パーティーだったらちょっとアメリカ そうなんだけどやっぱりあのー、願う願うこと3つがするんだよね願い事1つ健康でいられますようにそうだねうん健康ないと何もできないなんかもう健康が一番だと思うわまあ去年グルミアになってから、本当に 毎日健康のこと考え健康のことしか考えてないどうしてヘルニアになったんだろうね原因がね分からないからあの物を拾った時もう背骨をいっぱい原型まで使ってでその限界を超えて咳したんだよ <laughs> だから 背骨の椎間板一つで、ねそれてねそれが神経に圧迫したらすごく足にすっごく、ね、痛みがあってね、そんな感じです皆さん物を拾う時に絶対接しないでください咳かくしゃみ 同僚同僚じゃないけど学生生徒さん工藤さんも中年男性で腰しゃみかけていろいろ言うたんですよマジであこれはんぺんうん、魚だと思ってた、うん、魚かと思った 思議な感じしない、うん、このソースちょっと避ける味するねえそうでもないうんこの席はすごい席だと思いますこれは半円形かなそうだねうんいいつから計画してたのさあ 秘密優しいねよく言われますラーメンねどんなラーメンですかなんか見た目塩ラーメンっぽくないチキンに白いスープ スープ大変で多分スープ美味しいでしょう、うん、優しい味うん、でもこれもちょっとお塩がねうん 分しつこそんなに読まないかもしれない、うん、デザートこれなのこれはチェリーでこれはソフトクリームバージョンチェリーバージョンここはあまりソフトクリーム今食べないようにしてるお腹調子良くないので いただきましょうシェリですっちェリボーイです言うと思ったよどう、うん、やっぱし生クリームがいいねどうしたのそのまスイーツ大好きでしょうん ちごのムースこれなんだろうシェリーなんでこの感じなんだろうあの煮物煮詰めてる高いでしょうんお不思議な味不思議、うん少しねあの苦味もあって大人の味 ちょっとなんか外国っぽくないすごいお好きになったかもあそんなにまた取ってきます初めてこういうの汁でこういうの食べました2つ取ってきました皆さんにお見せしたいです なんだろう恥ずかしいなそう美味しかったサブになんか盗まれたようんえなんか俺のもの消えてる何もないよ本当勘違いかびっくりした盗まれてるって 何も取ってないよまあいいやプロプリンはペリアまあまあいいやってえ謝らないのね <laughs> 今日はこの辺で。 美味しいね、ハッピーバースデーありがとう今日食事どうでしたかお腹いっぱいですはいありがとうございます まあ、この動画がよろしければいいねチャンネル登録よろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあまた次の動画か特賞お会いしましょうはい、はい、そうですね、はい、またお会いしましょうはい今日ありがとうございましたどういたしまして、うん、バイバイバイバイ